Alright oh, guys, hari ni aku nak cerita tentang kebaikan atau kepentingan King Cobra atau nama saintifik dia Ophiopagosana dalam ekosistem kita. Okey. Dia ni mengawal populasi biawak dan juga ular lain. Maksudnya semua jenis ular dimakan, semua jenis biawak dimakan. Tak kisahlah ular sawa ke apa, semua jenis lain. Uh, dia takkan makan tikus, takkan makan ayam Jadi kalau korang dengar cerita yang dia makan ayam hmm, Itu adalah fake ataupun tak betul sebab dia hanya makan reptilia lain sahaja ada sahaja yang makan ayam dan juga tikus cuma itu yang belan punya yang memang dah dia ajar daripada kecil lagi uh. Ah. cak <laughs> banyak saya dapat soalan sebab apa dia tak mematuk Okey, korang faham boleh perhatikan Saya ke depan dia, dia tengok pergerakan kita, faham? And sebab apa dia tak matuk Jarak yang saya berada sangat, sangat jauh dengan dia okay, Saya kat sini And dia kat sini Tak, dia perhatikan pergerakan kita And eh, Sentuh sikit <laughs> ha, Comel kan Cik Ni eh. Ni eh. Okay. ni korang boleh nampak kucing pun dia perhatikan nampak Oyen pun menggigil Kan Kan Kan Okey, ni korang boleh nampak kucing pun dia perhatikan nampak. Oyen pun menggigil. Kan? Hmm? Kan?